ब्लेंडर टुटोरियलच्या क्रमामध्ये आपले स्वागत हे ट्यूटोरियल ब्लेंडर 2.59 मध्ये प्रॉपर्टीज विंडो याबद्दल आहे या ट्यूटोरियलचे भाषांतर कविता साळवे यांनी केले असून आवाज रंजना भांबळे यांचा आहे हे ट्यूटोरियल पाहिल्यानंतर आपण प्रॉपर्टीज विंडो म्हणजे काय प्रॉपर्टीज विंडो मध्ये टेक्स्चर पॅनल म्हणजे काय प्रॉपर्टीज विंडोच्या टेक्स्चर पॅनल मध्ये विविध सेटिंग्स कोणत्या आहेत हे शिकू मी असे गृहीत धरते की तुम्हाला ब्लेंडर इंटरफेसच्या मूलभूत घटकांची माहिती आहे जर नसेल तर कृपया आमचे अगोदरचे tutorial basic description of the Blender interface पहा प्रॉपर्टीज विंडो आपल्या स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला स्थित आहे आपण प्रॉपर्टीज विंडोचे पहिले पॅनल्स आणि त्यांची सेटिंग्स अगोदरच्या ट्युटोरियल मध्ये पाहिली आहे चला प्रॉपर्टीज विंडो मध्ये पुढील पॅनल पाहूया प्रथम आपण अधिक चांगले पाहण्या आणि समजण्यासाठी प्रॉपर्टीज विंडोचा आकार बदलूया प्रॉपर्टीज विंडोच्या डाव्या किनारवर लेफ्ट क्लिक करा आणि पकडून डाव्या बाजूला ड्रॅग करा आपण आता प्रॉपर्टीज विंडो मध्ये पर्यायांना अधिक स्पष्टपणे पाहू शकतो ब्लेंडर विंडोजचा आकार बदलणे शिकण्यासाठी आमचे how to change window types in Blender हे ट्यूटोरियल पहा प्रॉपर्टीज विंडोच्या च्या सर्वात वरच्या रो वर जा प्रॉपर्टीज विंडोच्या च्या सर्वात वर असलेल्या रो वरील चेकर्ड स्क्वेअर आयकॉन वर लेफ्ट क्लिक करा हे टेक्स्चर पॅनल आहे येथे आपण सक्रिय ऑब्जेक्टच्या सक्रिय मटेरियल मध्ये टेक्स्ट जोडू शकतो टेक्स्चर आयकनच्या जरा खाली आपण प्रदर्शित असलेली लिंक्स पाहू शकतो cube to white to tex याचा अर्थ क्यूब हे सक्रिय ऑब्जेक्ट आहे व्हाईट हे क्यूबचे सक्रिय मटेरियल आहे टेक्स हे पांढरे मटेरियलचे सक्रिय टेक्स्चर आहे चे तीन प्रकार आहेत मटेरियल टेक्स्चर्स वर्ल्ड टेक्स्चर्स आणि ब्रश टेक्स्चर्स या मध्ये आपण मटेरियल टेक्स्चर्स पाहू वर्ल्ड टेक्स्चर्स आणि ब्रश टेक्स्चर्स आपण नंतरच्या मध्ये पाहू हा टेक्स्चर स्लॉट बॉक्स आहे डिफॉल्ट द्वारे सक्रिय मटेरियल साठी एक टेक्स्चर सक्षम आहे ते निळ्यामध्ये चिन्हांकित आहे चिन्हांकित टेक्स्चरच्या दूर उजव्या बाजूला असलेल्या चेकबॉक्स वर लेफ्ट क्लिक करा टेक्स्चर आता अक्षम झाले आहे पुन्हा चेकबॉक्स वर लेफ्ट क्लिक करा पुन्हा ते सक्षम झाले आहे चेकबॉक्सच्या पुढे व्हर्टिकल स्क्रोल बार आहे व्हर्टिकल स्क्रोल लेफ्ट क्लिक करून पकडून ठेवा माउस खालच्या बाजूस ड्रॅग करा आता तुम्ही सध्याच्या मटेरियल साठी उपलब्ध असलेले टेक्स्चर स्लॉट्स पाहू शकता प्रत्येक स्लॉट चेकर्ड स्क्वेअर द्वारे प्रतिरूपित आहे सक्रिय टेक्स्चर वर पुन्हा स्क्रोल करा अप आणि down arrows texture slot box मध्ये टेक्स्चर्स वर आणि खाली स्थानांतरित करण्यास वापरले जाते डाऊन एरो वर लेफ्ट क्लिक करा सक्रिय टेक्स्चर दुसऱ्या टेक्स्चर स्लॉट मध्ये जाते अप एरो वर लेफ्ट क्लिक करा सक्रिय टेक्स्चर पुन्हा पहिल्या स्लॉट मध्ये येते अप आणि डाऊन एरोस च्या जरा खाली आणखीन एक ब्लॅक डाऊन एरो आहे ब्लॅक डाऊन एरो वर लेफ्ट क्लिक करा एक मेनू दिसेल कॉपी टेक्स्चर स्लॉट सेटिंग्स वर लेफ्ट क्लिक करा बॉक्स मध्ये सेकंड टेक्स्चर स्लॉट वर लेफ्ट क्लिक करा हे ब्लू मध्ये चिन्हांकित होईल पुन्हा ब्लॅक डाऊन एरो वर लेफ्ट क्लिक करा पेस्ट टेक्स्चर स्लॉट सेटिंग्स वर लेफ्ट क्लिक करा पहिल्या टेक्स्चर सेटिंग्स च्या प्रमाणे दुसऱ्या टेक्स्चर स्लॉट मध्ये एक नवीन टेक्स्चर दिसत आहे स्लॉट बॉक्स खाली टेक्स्चर नेम बार च्या उजव्या बाजूला असलेल्या क्रॉस साइन वर लेफ्ट क्लिक करा दुसऱ्या टेक्स्चर सह त्याची सेटिंग्स सुद्धा निघालेली आहे नवीन बटन प्लस च्या चिन्हासह दिसत आहे न्यू बटन बटनावर लेफ्ट क्लिक करा टेक्स्चर बॉक्स मध्ये एक नवीन टेक्स्चर दिसत आहे नवीन टेक्स्चर जोडण्याची ही आणखीन एक नवीन पद्धत आहे लक्ष द्या की कसे दुसऱ्या टेक्स्चरच्या डाव्या बाजूला असलेले चेकर्ड स्क्वेअर वेगळ्या चित्रात बदलले आहे प्रिव्ह्यू विंडो खाली दिसत आहे हा सक्रिय टेक्स्चरचा प्रीव्यू प्रिव्ह्यू दर्शवितो या टेक्स्चरचे नाव बदलू स्लॉट बॉक्सच्या खाली टेक्स्चर नेम बारवर लेफ्ट क्लिक करा तुमच्या कीबोर्डवर बंप टाईप करा आणि एंटर की दाबा नेमबारच्या च्या डाव्या बाजूवर असलेल्या चेकर्ड स्क्वेअर वर लेफ्ट क्लिक करा हा टेक्स्चर मेनू आहे सीन मध्ये वापरलेले सर्व टेक्स्चर्स येथे सूचीबद्ध आहेत नेम बार खाली टाइप बार आहे डिफॉल्ट द्वारे प्रत्येक नवीन टेक्स्चर क्लाउड्स टेक्स्चर प्रदर्शित करत आहे क्लाउड्स वर लेफ्ट क्लिक करा हा टाइप मेनू आहे येथे ब्लेंडर द्वारे आधारित सर्व प्रकारचे टेक्स्चर्स सूचीबद्ध आहेत वुड वॉक्सेल डेटा वोरोनॉय इत्यादी कोणत्याही प्रकारचा टेक्स्चर निवडण्यास केवळ त्यावर लेफ्ट क्लिक करा आत्तासाठी मी क्लाउड्स टेक्स्चर ठेवत आहे हे टेक्स्चर प्रिव्ह्यू विंडो आहे येथे तीन डिस्प्ले पर्याय आहे टेक्स्चर डिफॉल्ट द्वारे हा डिस्प्ले नेहमी निवडलेला असतो मटेरियल वर लेफ्ट क्लिक करा हे मटेरियल वर टेक्स्चर चा प्रिव्ह्यू दर्शवितो बोथ वर लेफ्ट क्लिक करा दोन्ही टेक्स्चर आणि मटेरियल डिस्प्ले आजूबाजूला दिसत आहे शो अल्फा वर लेफ्ट क्लिक करा टेक्स्चर आता पारदर्शक झाला आहे हे ग्लास आणि वॉटर यासारख्या मटेरियल साठी वापरले जाते सध्यासाठी हे बंद करूया पुन्हा शो अल्फा वर लेफ्ट क्लिक करा पुढील सेटिंग इन्फ्लुएन्स आहे येथे अनेक पर्याय आहेत जे टेक्स्चर मटेरियल चार मुख्य क्षेत्रात प्रभावित करण्यास मदत करते डिफ्यूज शेडिंग स्पेक्युलर आणि ज्योमेट्री डिफॉल्ट द्वारे डिफ्यूज खाली कलर सक्षम आहे कलर बारच्या डाव्या बाजूला चेक वर लेफ्ट क्लिक करा कलर आता अक्षम झाला आहे टेक्स्चर कलर आता मटेरियल डिफ्यूज कलरला प्रभावित करत नाही ज्योमेट्री वर जा नॉर्मल पुढील चेकबॉक्स वर लेफ्ट क्लिक करा आता टेक्स्चर से नॉर्मल मटेरियलच्या ज्योमेट्रीला प्रभावित करत आहे तुम्ही प्रिव्ह्यू विंडो मध्ये निष्कर्ष पाहू शकता प्रिव्ह्यू स्फियर वर सर्वीकडे क्लाउड्स लहान कणाच्या रूपात पसरले आहे टेक्स्चर मटेरियल सह कसा ब्लेंड होतो यास ब्लेंड नियंत्रित करते डिफॉल्ट द्वारे हे मिक्स स्थित आहे मिक्स वर लेफ्ट क्लिक करा हा मेनू ब्लेंडर द्वारे आधारित सर्व ब्लेंड टेक्स्चरच्या प्रकारास सूचीबद्ध करतो बी टू इंटेन्सिटीच्या च्या खाली काय तुम्हाला पिंक कलर बार दिसत आहे का हे डिफॉल्ट टेक्स्चर कलर आहे सध्या हे मटेरियल कलरला प्रभावित करणार नाही कारण आठवते का आपण इन्फ्लुएन्स खाली कलर पर्याय अक्षम केला होता गुलाबी रंगावर लेफ्ट क्लिक करा कलर मेनू दिसेल येथे आपण आपल्या टेक्स्चरसाठी साठी कोणताही रंग निवडू शकतो सध्यासाठी आपण यास गुलाबी ठेवू कारण आपण टेक्स्चर कलर नाही वापरत आहोत बंप मॅपिंग टेक्स्चर नॉर्मल जॉमेट्रीच्या मटेरियलला कशा प्रकारे परिणामित करते हे निर्धारित करते डिफॉल्ट हे बंप मॅपिंगची सध्याची पद्धत आहे डिफॉल्ट वर लेफ्ट क्लिक करा हा मेनू बंप मॅपिंगच्या विविध पद्धती सूचीबद्ध करतो बेस्ट क्वालिटी डीफॉल्ट, कंपॅटिबल आणि ओरिजिनल कंपॅटिबल वर लेफ्ट क्लिक करा बंप इन्फ्लुएन्स वाढला आहे पुढील सेटिंग क्लाउड्स आहे येथे क्लाउड्स टेक्स्चर साठी अनेक पर्याय आहेत ग्रेस्केल टेक्स्चर ला ग्रेस्केल मोड मध्ये दर्शविते कलर वर लेफ्ट क्लिक करा प्रिव्यू विंडो मध्ये टेक्स्चर आता मिश्रित रंगात दिसत आहे परंतु मटेरियल वर रंग कोणताही परिणाम करत नाही नॉइस क्लाउड टेक्स्चर ची विकृती निर्धारित करते सॉफ्ट नॉइज डिफॉल्ट विकृती आहे हार्ड लेफ्ट क्लिक करा आता प्रिव्यू विंडो क्लाउड्स टेक्स्चर मध्ये उठावदार काळी रूपरेषा दर्शविते त्याच वेळी मटेरियल वरील उभार गडद होतो हे हार्ड नॉइस आहे बेसिस क्लाउड्स टेक्स्चर मध्ये नॉइजचा आधार किंवा उगम आहे ब्लेंडर ओरिजिनल वर लेफ्ट क्लिक करा येथे नॉइज बेसिस मेनू आहे हे ब्लेंडर मध्ये सर्व आधारित नॉइज बेसिस ची सूची दर्शविते वोरोनॉई क्रॅकल वर लेफ्ट क्लिक करा तुम्ही प्रिव्ह्यू विंडो मध्ये बदल पाहू शकता अशा प्रकारे नॉइज बेसिस क्लाउड्स टेक्स्चर ला प्रभावित करते क्लाउड्स टेक्स्चर मध्ये साईज नबला आणि डेप्थ कंट्रोल नॉइजचे लक्षणे आहेत प्रॉपर्टीज पॅनल सर्वात वरील रो वर असलेले शेवटचे दोन आयकन पार्टिकल्स आणि फिजिक्स आहेत यास आपण अधिक प्रगत ट्युटोरियल मध्ये पाहू जेव्हा आपण आपल्या एनिमेशन मध्ये पार्टिकल्स आणि फिजिक्स चा वापर करू व्ह्यू वर जा लॅम्प निवडण्यासाठी राईट क्लिक करा लक्ष द्या प्रॉपर्टीज पॅनलच्या सर्वात वरील रो चे कसे बदलले आहेत काही आयकन्स बदलले आहेत तर काही काढून टाकले आहेत 3D व्ह्यू मध्ये कॅमेरावर राईट क्लिक करा पुन्हा तुम्ही पाहू शकता की प्रॉपर्टीज पॅनलच्या सर्वात वरील रो चे आयकॉन कसे बदलले आहेत याचा अर्थ असा की प्रॉपर्टीज विंडो मधील टूल्स गतिमान आहे आणि 3D व्ह्यू मध्ये सक्रिय ऑब्जेक्टच्या प्रकारावर अवलंबून आहे हे ट्युटोरियल येथे संपत आहे आता तुम्ही पुढे जाऊन नवीन फाइल तयार करू शकता क्यूब मध्ये क्लाउड्स टेक्स्चर जोडा आणि क्लाउड्स नॉइजचा साइज नबला आणि डेप्थ सह कार्य करा यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education through ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे oscar.iitb.ac.in and spoken tutorialorgnmeict intro spoken tutorial project team spoken ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया contact@spoken-tutorial.org वर लिहा आमच्यासह जुडण्यासाठी धन्यवाद